봤어 네. 헐! 됐어! 찾아야 돼 찾아야 돼 아, 맞대 맞대 헐! 찾아 그 후기 필금이다 히 김희영씨나 핫 뒷배가 김하셨잖아요 균이 요로 도치네 これ택배가来ましたんで誰から来ましたどこから来ました何もないよ하지만히트ヒントがあります습니다바로거기에우체국택배という韓国語があるからこんなものが私たちのフェサから来るじゃんだから何もインフォメーションがないそれで私たちが昨日夜カップルインスタグラム金경식インスタグラムグリコインスタグラムインスタグラムストーリーに誰が送ったんですかめっちゃこれをしたんですけど本当変な人しかないや本当に本当もう重いんだよ 모토어머니네 야 음. 그래 진짜 이걸 혹시 보내주신 분이 계신다면 저희가 너무 찾고 싶어서 댓글로 이제 남겨주시면 감사하겠습니다 これ何かな? 저기 포로로かな? 미워 가능 오모이마스 예! 출발! 출발! 그 후기 수루마에 코코로 요트 소지 와... 와... 대 그래야지 지금 오이와 놀이가 리왔어요 놀이 김다 와, 노래 남아야 되니 김 경식 バナナケーキキノコの山これはチャルスの果樹ですねチャルスじゃないゲムジケン感じ感初めて見ましたパンパラパンパンパラホニバルチップこれ本当に人気だよねわ근데뭔가こんなに韓国과자を見たらめっちゃた気分がちょっと変だなベーコンチップスモーキーベーコンチップなんか高級感あるねピンチはこれ私ち진짜스키나과자で本当。또두번째강력했다양파 シリーズがあるんだああコグマッカンパンパラパンパンボンやボンよコブチチョコブは初めて美味しそうなんかパイみたいになってるあ、トゥゲダこれで喧嘩しないようなやつですそれでもそれチャガルチチャガルチヤンパリンヤンパリン言うんでもありありますかこちらねお札だチンオレオオレオみたいなボイでローテスでほらプシュプシュだ

ソーセージわあ美味しそうチャギはもう全部一人で食べるじゃないかな마지막대망의여기가비닐에이렇게쌓여있어요뭘까김기현씨누드어머어머사도래그래니 200g 그래 200g. 어디지게스카프르데요크레레코시테데또이거아이폰주니까나타고私ねメモリのためのいや私の方が早い 에그건나니어뭐지어뭐야대식크리아니야でもさこれだけさこのクッションと一緒にやるってことはさブレイクしやすいものだったりするのかなグラスとかななおはいカビねあーかわいいわー わいちちソロンドだぜちちちょっと待って何の話か分かんないし今ここだけで見てクフキヒいるかな여기보시면이렇게 쿠키 커플이라고 써 있는데 미즈 だけでも 아닌가? 아니네. 아니네 아니네 아니네. 고려 인삼차. だ定番ー当だ定番見て見てもうおしゃれ定番じゃこっちこれでいくいじくるかなお願いしますうわっ女女女女女女パスポートはいすごい定番우리인스타에사진인데야바이누구세요진짜어떡해 これはこれ写真見ますよ後ろ見たらああすごいかっこいい <laughs> こっちもクッキーカップわ定番めっちゃ綺麗だかっこいいクッキーだん맛있네자기오스스메시맞ピンチかな確かにピンチこれめっちゃ高級感があるやつや私ねあれ食べたい감자탕감자탕めっちゃ久しぶり빈츠だな おいしいおいしいえこれ本当日本にないかもこの食感と甘すぎないしこれピンチは私めっちゃ好きなんだこれ小学生時からめっちゃ好きだったのこれおるまぐらいこれこれが一万種がぼこやじわあ、真っい、くん、真っ赤感動이다。こんなに私たちの好きなものをいっぱいってことはさ、チャギのアッパニン。あ、じゃとりあえずどうもありがとうな。もちろんもちろん。감사합니다。감사합니다。근데 진짜 많이 많이 감사합니다 하고 싶은데 이름이 몰라서 구독자분께 이렇게 택배로 이렇게 온 건 사실 처음이어서 우리도 뭔가 좀 보내드리고 싶다라는 생각인데 이 택배가 없는 거예요 もしかして彼の名前が入って下に뭔가あるないですねあメールでいっちゃうんだ読ま 아예 혹시라도 보내신 분이 계신다면 댓글에 진짜 남겨주시면 정말 감사하겠습니다 뭐 저희한테 인스타그램 메시지 보내주셔도 되고 もし彼の友達、まあ、彼女の友達が見てたらあれ友達がこの前送ってたよとかっていうのでもいいので 저희가 이름은 알고 있어요 그 속사에서 이런 이름이에요 박私本当にこれありがとうって言いたい言わないと今日から寝ません 내일 또 뭐요? 夜しか寝ませんそれ大変だなよろしくお願いだな大変だね本当に 감사합니다